एक ही फिल्म दी थी तूने वो भी फ्लॉप तुम डायरेक्टर बहुत खराब हो आदि तेरी फिल्म की शूटिंग अभी खत्म नहीं हुई <laughs> किससे पंगा लिया है तूने इससे बॉलीवुड के फ्लॉप हीरो में से है फ्लॉप फ्लॉप कर देंगे तेरे को क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है अरे सर क्या बात है बहुत फिल्में चल रही है तेरी आजकल <laughs> मुन्ना जीवन में बॉलीवुड वाले आती मिलने वाला केला आता है